गुणथिरा वनचारी यमुनथिरा वनचारी Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नित्य गौर हरि बो हरि बो हरि बो नित्य गौर हरि बो जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद Gaur Premanande! Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So beginning from Saturday, just the Saturday which passed, we began what is called the Holy Name Week, where all of our ISKCON centers all over the world are making programs to distribute more the holy name of Krishna. Hare हरे कृष्णा तो पिछले शनिवार ISKCON ka World Holy Name Week aram hua, हुआ जिसमें पूरे विश्व में इस्कॉन के जितने भी केंद्र हैं वो अधिक प्रयास कर रहे हैं कि जो हरिनाम hai, वो अधिक से अधिक वितरित हो सके लोगों तक पहुंच सके So tonight I wanted to speak more about the glories of the holy name and the special benefit which is there in chanting the holy name. तो आज शाम को मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि हरिनाम की महिमा क्या है और जब हरिनाम का जप करते हैं तो उससे क्या लाभ मिलने वाले हैं हम सबको We know that in every age there's a process by which people can become perfect. And So- in this Kali Yuga, the process is chanting the holy name. तो हम जानते हैं कि हर युग में एक विधि विशेष होती है जिसके माध्यम से भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं और ये जो कलयुग है इस पे वो जो विधि है वो है हरिनाम का जप करना And one of the reasons why Krishna comes in the Kali Yuga is to establish the Yuga Dharma. और जो भगवान कृष्ण कलयुग में जो भगवान कृष्ण कलयुग में आते हैं उसका भग- भगवान कृष्ण हर युग में आते हैं उसका एक कार्य होता है उस युग धर्म को स्थापित करना In the Kali Yuga, it's described that Lord Krishna came in the form where he is a golden color, not blackish but golden. और ऐसा वर्णन है कि कलयुग में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो स्वर्ण रंग के आते हैं वो श्याम रंग नहीं लेकर आते स्वर्ण रंग लेकर आते हैं And when he comes in this Kali Yuga, he comes along with his associates. As you can see on the altar, we have the five figures which are in front of the deities of Sita, Ram, Lakshman and Hanuman and Radha Krishna. You can see the five smaller sized deities. These are the Panchatattva. And in the center of the five figures, the middle figure is Chaitanya Mahaprabhu. तो जब भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आते हैं तो अपने संगियों के साथ में आते हैं और जैसा कि हम यहाँ पर भी ऑल्टर में देख सकते हैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान और राधा गोविंद देव जी के बीच में उनसे आगे पांच फिगर खड़े हैं उसमें जो बीच में है वो चैतन्य महाप्रभु ये पंच तत्व हैं इनके जो बीच में है वो चैतन्य महाप्रभु हैं So Sri Chaitanya Maha, we say Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. That Chaitanya Mahaprabhu is not different from the combined form of Radha and Krishna. तो ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के युगल रूप से अभिन्न हैं And Lord Chaitanya comes to teach everyone the process of chanting the holy names of the Lord, what we call Sankirtana. और श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं सबको हरिनाम सिखाने के लिए जिसको हम संकीर्तन बोलते हैं So there's kirtan where we chant and sankirtan is where everyone comes together and everyone chants together. तो एक कीर्तन है जिसमें हम कीर्तन करते हैं और दूसरा संकीर्तन है जिसमें सब भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और सब मिलकर हरिनाम करते हैं And in our Chaitanya Charitamrita, it is described Kali Yuga Dharm Harinam Sankirtan Krishna Shakti Vininahi Tara Pravartan. That in the Kali Yuga, the religious process is the chanting of the holy names of God. और श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जो कलयुग में जो प्रणाली है भगवत प्राप्ति की वो है हरिनाम का जप या कीर्तन करना and in order for the propagation, in order to spread this chanting of the holy names of the Lord, you have to be empowered. You have to have Krishna Shakti. और इस हरिनाम का प्रचार कर पाने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए कृष्ण शक्ति होनी चाहिए So we see Srila Prabhupada, he went to the West and it was it was the anniversary of Srila Prabhupada's arriving in America. It was just a f- f- four days ago. We celebrated that on, on this, the Saturday. It was the anniversary of Srila Prabhupada's arrival in America. और ऐसे ही हम देखते हैं प्रभुपाद जी कैसे सशक्त भक्त हैं भग- कृष्ण भगवान कृष्ण की शक्ति के साथ वो पाश्चात्य जगत में गए और अभी जो पिछला शनिवार निकला है वो एनिवर्सरी थी उसी दिन शिला प्रभुपाद उन्नीस में पाश्चात्य जगत में गए थे Now you may say what's special about that so many people go to America maybe people even in your family are there in America they've gone to America तो आप कह सकते हैं इसमें क्या विशेष है कितने सारे लोग अमेरिका जाते हैं हो सकता है आपके परिवार में ऐसे कोई सदस्य हो जो अमेरिका में हो but most people who go to America they go there to get money, to make money. They think, I'll get more money, I'll better salary there, more pay. पर अधिकांश लोग जो अमेरिका जाते हैं वो पैसा बनाने के लिए जाते हैं और जाएंगे और पैसा कमाएंगे सैलरी अच्छी होगी And indeed, even many sadhus, when they go to America, their intention is simply to get some money and bring it back to India to build their temple. और कई साधु भी जाते हैं अमेरिका में पर उनका भी लक्ष्य यही होता है कि अमेरिका में पैसा कमाओ और यहाँ पर आकर चलो कुछ मंदिर बना लो so when Srila Prabhupada went to America he was interviewed sometimes by reporters and they would ask him are you also god तो जब शिला प्रभुपत अमेरिका गए तो कुछ रिपोर्टर हैं प्रेस रिपोर्टर वो मिलते थे तो उन्होंने पूछा स्वामी जी आप भी भगवान हैं Because we know so many sadhus have come and they always tell us that they're God. क्योंकि हमने कई सारे साधुओं को देखा जो भारत से आते हैं और अपने आप को भगवान बोलते हैं They will say that they're the avatar, they're the incarnation of the Lord, and they have come to deliver everyone. They claim like that. तो वो लोग बोलते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं और सबको तारने के लिए आए हैं But Srila Prabhupada told them, No, no, no, no, I'm not God. He said, I am simply a servant of God. But then Prabhupada said, I am not even a servant of God. I am trying to be a servant of God. तो शिल प्रभुपाद ने रिपोर्टरों के इस प्रश्न के उत्तर में बोला नहीं नहीं नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ मैं तो बस भगवान का एक सेवक हूँ और फिर प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ मैं तो भगवान सेवक भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ And then they asked Srila Prabhupada, have you, have you come to preach to us against our technology, against our material advancement? Is that why you're coming here to, in, to America? Are you against our material progress? और फिर उनमें से कुछ लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आप अमेरिका आए हैं तो आपका अमेरिका आने का उद्देश्य क्या है क्या आप हमें भौतिक उन्नति जो हम कर रहे हैं इस सब से रोकना चाहते हैं आप कहना चाहते हैं ये सब व्यर्थ है But Srila Prabhupada said, No, I'm not against your material progress. But he said, I want you to use your progress for the real purpose, which is not just simply for sense gratification. तो प्रभुपा जी ने कहा नहीं नहीं मैं आपकी भौतिक उन्नति के विरुद्ध नहीं है नहीं हूँ परंतु मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भौतिक उन्नति केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है वो भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए So sometimes even people would say to Srila Prabhupada that because you're going to the West, you should learn to use two hands because in the West everybody uses two hands when they eat. They hold a knife and a fork. In other words, they're all meat eaters. तो कई लोगों ने बोला कि स्वामी जी आप यहाँ पर विदेश में आए हैं तो यदि आपको यहाँ पर अपना कार्य करना है तो आपको सबसे पहले दो हाथों से खाना सीखना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका में सभी लोग एक हाथ में चाकू और एक हाथ में फोर्क उससे खाते थे सब मीट ईटर हैं तो प्रभुपाद स्वामी जी आपको भी ऐसे ही खाना पड़ेगा यहाँ पर तो but Srila Prabhupada we have to understand Srila Prabhupada his whole life life, never even drink tea and and never even tasted meat परंतु हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन ना तो कभी चाय पी ना कभी मांस खाया So he said, I'm not going to the West to learn from them. I'm going to teach them. तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं विदेश इसलिए नहीं जा रहा कि उनसे जाकर कुछ सीखूंगा मैं तो उनको सिखाने जा रहा हूँ So when Srila Prabhupada got to the West and he began to teach, then he wanted to make a society. And people, some of the people who were coming for the programs, they said, you should call the society the Society for God Consciousness. और इस तरह जब प्रचार आरंभ हुआ तो प्रभु प्रभुपाद जी एक संगठन बनाना चाहते थे और कुछ लोग जो प्रभुपाद जी के साथ जुड़े उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको संस्था का नाम रखना चाहिए international society for God consciousness But Prabhupada said, no. He said, God is his position. We want to give God his name. We should, God, God's name is Krishna. it's a perfect name for God. Krishna means all attractive. God is all attractive. तो वो लोग चाहते थे कि संस्था का नाम रखें अंतर्राष्ट्रीय भगवान अमृत संघ पर प्रभुपाद जी का नहीं नहीं भगवान तो पूरा स्पष्ट नहीं है भगवान कौन है कृष्ण भगवान है कृष्ण सर्व आकर्षक है सबको आकर्षित करते हैं तो इसलिए and we want everyone to chant the holy name of God. और हम ये चाहते हैं कि सब लोग भगवान के नाम का जप करें everyone uses the tongue to speak but we speak many things which are not very important हम सब लोग अपनी जीप का प्रयोग करते हैं कुछ ना कुछ बोलने में पर अधिकांश चीजें जो बोलते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती just like we say there is there are two कथास there is Krishna katha but there इज ऑल्सो ग्राम्य कथा तो जिस तरह बोला जाता है दो तरह की कथा होती हैं एक कृष्ण कथा है और एक ग्राम्य कथा है So gramya katha means the village talk. People will gossip. They will talk about other people. Did you know the news? Like this. They will talk mundane things. तो ग्राम्य कथा का मतलब हुआ नुक्कड़ की बातचीत जैसे एक तुम्हें पता है उसने क्या किया तुम्हें पता है वहां पर क्या हुआ तो एक दूसरे की बस चुगली करना बातचीत करना So that kind of talking, the Gramya Katha, that simply causes us to act in materialistic ways. And the materialistic activities cause us to take birth again in the world of birth and death. तो ये जो ग्राम्य कथा करते हैं इसका परिणाम क्या होता है कि हम केवल भौतिक कार्यकलापों में लगे रहते हैं और जब भौतिक कार्यकलापों में लगते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है कि हमें इसी भौतिक संसार में दो- जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा आना पड़ता है But if we will learn to speak Krishna Katha, Krishna Katha will mean that we will no longer have to take birth again in this world. We can get free from this wheel of birth and death. परंतु यदि हम कृष्ण कथा करना सीख जाएं और कृष्ण कथा का मतलब है कि भगवान कृष्ण के बारे में बातचीत करना वार्तालाप करना तो फिर हमें दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा We should understand that we are all spirit souls, and our spirit soul is a part of Krishna, and we have an eternal relationship with Krishna. तो हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हम सब एक आत्मा हैं और आत्मा का भगवान कृष्ण के साथ एक शाश्वत संबंध है And by chanting the holy name of Lord Krishna, we can awaken that relationship. और हरिनाम का जप करने के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत कर सकते हैं Lord Chaitanya can see his beautiful picture on the ceiling here he is dancing there in front of the Jagannath Jagannath deity, is on the Rath Yatra मे बी तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आप देख सकते हैं वो जो पेंटिंग है श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने हैं So Chaitanya Mahaprabhu, he glorifies the holy name in the form of Shikshastikam, eight verses which describe the power of the holy name. तो श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का गुणगान करते हैं शिक्षाष्टकम के रूप में आठ श्लोक जिनमें हरिनाम का गुणगान किया जाता है And he describes in the very first verse how uh, he says, Cheto Darpana Marjanam, that the holy name will cleanse the, the mirror of the mind. तो सबसे पहली शिक्षा देते हैं कि जो हमारा चित्त का दर्पण है उसकी सफाई होती है हरिनाम करने से Right? Darpana Marjanam, clean the mirror. The mind is like a mirror because our mind reflects everything which we see and hear, the- all the things in front of us, the thoughts in the mind, they're all accumulating there in the mind and they all cover, just like dust covers the mirror. तो जो मन है वो एक दर्पण के समान है जिस तरह दर्पण में हम देखते हैं जो भी चीज़ उसकी परछाई होती है तो मन जो भी यहां वहां देखता है वो सब मन में चला जाता है तो इस तरह मन बहुत दूषित हो जाता है उस पर जैसे धूल आ जाती है just like if we hold a mirror up in front of you, but the mirror is covered with dust, you won't see anything. जैसे आप अपने सामने शीशा रख दें और शीशे के सामने धूल हो तो आप अपने आप को शीशे में देख नहीं पाएंगे but if we clean the dust from the mirror then we can see the real the self परंतु यदि हम दर्पण के ऊपर से धूल हटा देंगे तो फिर अपने आप को देख पाएंगे so that is the first effect of chanting the holy name we we begin to chant this mahamantra it will cleanse the dust from the mirror of the mind तो जो सबसे पहला लाभ है हरिनाम करने का वो यही है कि जैसे ही हम हरिनाम करना आरंभ करते हैं तो हमारा जो हृदय रूपी दर्पण है दर्पण रूपी हृदय है उससे धूल साफ होती है and when we take the dust away from the mind we will see our real self we will develop we can become self realize and understand our actual identity और जब मन के ऊपर से धूल चली जाती है तो हम वास्तव में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं और अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाते हैं Chaitanya Mahaprabhu then goes on to describe बवा महादवाग्नि निर्वापनम that this chanting of the holy name extinguish the blazing fire of material existence और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक दूसरा लाभ है हरिणाम करने का कि जो भौतिक संसार की जो अग्नि है धधक रही है उसको बुझाती है The material world is like a blazing forest fire. ये भौतिक संसार जंगल में लगी अग्नि के समान है There are many problems, many difficulties in this material world. इस भौतिक संसार में बहुत समस्याएं हैं बहुत कठिनाइयां हैं Who caused the fire to start? How So- did the forest fire begin? Nobody caused it. तो ये अग्नि जो वन में लगी है ये किसने लगाई कौन इसका कारण है कोई भी कारण नहीं है Actually, how did the fire come about then? Simply some bamboo rubs together. One bamboo rubs against another bamboo and produces a spark. And when everything is dry, the spark falls on the dry leaves and you get a forest fire. तो ये जंगल में आग कैसे लगती है सरल है दो लकड़ी हैं आपस में थोड़ा टकराती हैं और उनसे फ्रिक्शन निकलता है एक स्पार्क चिंगारी निकलती है वो चिंगारी जाकर साथ में सूखे हुए पत्ते के ऊपर गिरती है और उसके माध्यम से आग फैलती फैलती पूरे जंगल को पकड़ लेती है and the same way with our own self in this material world we get many problems in our life. And it's it's no one's fault, it's just the nature of this world. ठीक इसी तरह इस भौतिक संसार में हमारा जीवन कठिनाइयों में से भरा हुआ है कठिनाइयों से और मुसीबतों से भरा हुआ है कौन कारण है कौन दोषी है किसी का दोष नहीं है ये प्रकृति इस इसकी भौतिक संसार की प्रकृति ही ऐसी है स्वभाव ही ऐसा है We are here in this material world and it's not a very pleasant place. There are many difficulties. हम यहाँ पर इस भौतिक संसार में हैं और ये भौतिक संसार एक अच्छा स्थान नहीं है रहने के लिए या बहुत बहुत तरह की समस्याएं कठिनाइयां हैं Miseries of the body and the mind. शरीर और मन की समस्याएं हैं miseries from other living entities. दूसरे लोगों से हमें कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है I was hearing how the monkeys are giving a lot of trouble. तो हमने सुना कि यहाँ पर बंदर बहुत परेशान करते हैं आप लोगों को Not only here, in Vrindavan also. ना केवल यहाँ वृंदावन में भी And if it's not monkeys, there's so many other living entities give us trouble. और ना केवल बंदर और कितनी तरह के जीवा जीव जंतु हैं वो कितनी कठिनाई उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में There's always mosquitoes, हमेशा मच्छर रहते हैं and then you get ants also, चींटियाँ sometimes snakes, सांप sometimes it's dogs. कभी कुत्ते There's always different living entities giving us trouble. तो अलग अलग तरह की जीवात्माएं हैं वो किसी न किसी रूप में हम सबको कुछ ना कुछ समस्या पहुंचा रही हैं And sometimes it's you in the in the job you may have the the boss who is not a very nice or very fair person and gives us a very difficult time. कई बार आप नौकरी कर रहे होंगे यहाँ पे आपका बॉस है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है आपके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न कर देगा Try to understand the miseries which are there in this material world. तो समझने का प्रयास करिए इस भौतिक संसार में कितनी तरह की समस्याएं हैं वास्तव में And then there's miseries due to material nature. It's very hot. Sometimes it's very wet and you, we get floods. Sometimes it's very cold. और इस तरह प्रकृति की के द्वारा दिए हुए अ, समस्याएं हैं जैसे कभी बहुत गर्मी होती है कभी बहुत सर्दी होती है कभी बहुत बारिश आती है बाढ़ आ जाती है Um, and we're thinking, I'm happy here. और हम इन क्लेशों के बीच में रहते हुए सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर खुश हैं Actually, we're suffering every day. We're suffering throughout our life. From the beginning of life, we've been, we're suffering in this world. वास्तव में जैसे ही जीवन आरंभ होता है तब से लेकर हर रोज प्रतिदिन केवल और केवल कष्ट होते हैं क्लेश होते हैं हमारे जीवन में We suffer in the womb. We fu- the child suffers to take birth, to come from the womb. The, su- the child suffers growing up. पहले बच्चा माता के गर्भ में होता है तो वहां पर क्लेश होता है कष्ट होता है बाहर आता है बड़ा हो रहा होता है तब उसको कष्ट मिलते हैं child has to go to school so many pressures so much competition so many teachers pushing nasty and so many miseries are there और बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत प्रेशर होता है टीचर पीछे पड़ रहते हैं प्रतिस्पर्धा होती है आपस में तो इस तरह एंजाइटी रहती है and then you you finish school, you get a job, then that's also difficult problems working with people, working in different companies. Sometimes you lose a job, sometimes the company closes, you have no job. There are always problems. School के बाद फिर जॉब करते हैं तो वहाँ पर फिर प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ पर भी समस्या रहती है कभी कंपनी बंद हो जाती है कभी जॉब से निकाल भी दिया जाता है तो इस तरह समस्याएं बनी रहती हैं and then old age comes gradually and that's more suffering और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है वृद्धावस्था और उसमें और अधिक तरह की समस्या और क्लेश होते हैं but still we are so much in illusion we are so much in illusion we think I am happy I am having a good time परंतु हम इतना अधिक भ्रम में हैं कि फिर भी सोचते हैं हम तो खुश हैं हम तो आनंद ले रहे हैं इस जीवन में Actually, we're meant to be happy because the nature of the soul is anand, joyful. वास्तव में हम हम तो बने ही इसलिए हैं कि हमें आनंदित होना चाहिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंदित रहना सुखी रहना The real happiness is not found in the body. The body is only going to give us misery, but the real happiness is there in the soul. परंतु वास्तविक आनंद और सुख इस शरीर में नहीं मिलेगा शरीर सुख देने के लिए नहीं बना है वास्तविक सुख हमें आत्मा के धरातल पर मिलेगा and we want to experience that happiness of the soul then you have to chant the holy name you have to take to this chanting of the mahamantra और यदि आप इस वास्तविक सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको हरिनाम का जप करना पड़ेगा महामंत्र करना पड़ेगा it is described in the Srimad Bhagavatam Keler dosha niderajan astihi eko mahadguna kirtana deva krishnasya mukta sangha param brajit. That the age of Kali, this age, the age of Kali is an age of faults. There's so many faults, so many problems. Srimad Bhagavat में बताया गया है कि जो कलयुग ये जो युग चल रहा है कलयुग ये समस्याओं दोषों से भरा पड़ा है दोष ही दोष हैं इसमें But there's one good thing about Kali Yuga, and that good thing is simply by chanting the holy names of the Lord, one can be freed, one can get freed from this birth and death in material life. और इस दोषों से भरे कलयुग में एक विशेष चीज ये है अच्छी चीज ये है कि बस केवल हरिनाम का जप करने से हम सब दोषों और समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं We want to take advantage of this process. This Hare Krishna movement is meant for propagating this chanting of the holy names. तो हम शास्त्रों का ये जो कथन है इसका लाभ उठाना चाहते हैं ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है इसीलिए है कि हरिनाम सब लोग ले सकें और इन कष्टों से बच सकें And this temple is being constructed simply to facilitate the chanting of the holy names and the teaching of the, the, the, the philosophy of the chanting of the holy name. जो मंदिर का निर्माण है केवल इसलिए हुआ है कि हरिनाम करने की सुविधा भक्तों को मिल सके और सबको शिक्षा दी जा सके हरिनाम करने के बारे में Now, in every age, there was a chanting of the holy name. In the Satya Yuga, in the Treta Yuga, and Dwapara Yuga, every age there was also chanting of the holy name. वास्तव में हर युग में चाहे सतयुग हो त्रेता हो द्वापर हो हर युग में हरिनाम तो होता ही था हरिनाम की महिमा बताई गई थी Draupadi, when they were trying to rip off her sari, she chanted the holy name. She called out to the Lord, and the Lord appeared and saved her. जब द्रौपदी है उनकी साड़ी अ, अ, खींची जा रही थी तो उन्होंने भगवान का नाम पुकारा होली हरिनाम की शरण ली और भगवान ने उनकी रक्षा की Gajendra was in the form of an elephant and he was attacked by a crocodile. He was in a helpless condition, but somehow he remembered a mantra where the holy name was being recited. And he chanted that mantra, and the Lord came and delivered him. गजेंद्र जो हाथी के शरीर में था और मगरमच्छ से युद्ध हुआ और बहुत ही अ, विषम परिस्थिति में पड़ गया और मृत्यु के नज़दीक पहुंच गया तो उसको एकदम से एक श्लोक का स्मरण हुआ जिसमें हरिनाम की महिमा थी तो उसने हरिनाम के उस महिमा का श्लोक गाया और भगवान ने उसकी रक्षा की Ajamila was a greatly sinful person. He stole and he robbed people and he cheated people and he drank and took intoxication and he was an old man and he had young children. ajamil jo ki ek mahapapi tha था धोखाधड़ी karta tha chhal karta tha दारू पीता था सब तरह के गलत काम करता था और बूढ़ा हो गया था पर छोटी छोटी उम्र के बच्चे थे उसके He had been married as a young man to a very good faithful woman but he gave up his faithful chaste wife to go and live with a low class woman who was drinking alcohol and who was very uncultured युवा अवस्था में उसका जब विवाह हुआ था तो एक बहुत ही सभ्य युवती से विवाह हुआ परंतु उसने उस अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक वैश्या जो कि शराब इत्यादि पीती थी नशा करती थी उसका संग करने लगा But somehow he had the good fortune to give his son the name of the Lord. He called his son Narayan. इतना महापापी था परंतु एक तरह से सौभाग्य उसका उदय हुआ कि उसने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण So he was meant to die. And at, the, at that time of his death, the Yamaduras came to take him to Yamaraj. तो उसका मरने का समय आ गया और जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत आ गए उसको लेकर जाने के लिए यमराज के पास But because he chanted the holy name, the Vishnu Duras came. And the Vishnu Duras would not allow the Yamaduras to take him to Yamaraj. They said, This man is freed from all of his sinful reactions. परंतु उस समय उसने क्योंकि भगवान के पवित्र नाम का जप कर बैठा वो तो फिर विष्णु दूत आ गए और यमदूतों को बोला कि दूर हो जाओ तुम इसको छू नहीं सकते तो हमारे साथ जाएगा क्योंकि केवल हरिनाम करने से जितने भी पाप किए थे उन सबसे मुक्त हो गया वो So sometimes often it happens when we explain this to people they will say all right I'll wait till the time of death and then I'll chant तो कई बार हम लोगों को यह कथा बताते हैं तो लोग कहते हैं ओ ये तो बहुत अच्छा है हम भी मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे और मृत्यु के समय हरिनाम ले लेंगे but that's not so easy you cannot cheat Krishna परंतु इतना सरल नहीं है आप कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते if you habit of chanting the holy name throughout your life at the time of death you won't be able to chant यदि आपने अपना पूरा जीवन भगवान के पवित्र नाम का जप करने की आदत नहीं डाली तो फिर मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे There was a great saint in South India, one of the Alwars, named Kulashekar. तो दक्षिण भारत में अलवर हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े संत होते थे उनमें से कुलशेखर नाम के थे And Kulashekar prayed, "Let me die now while I can still chant the holy name." और कुलशेखर ने भगवान की प्रार्थना की कि ये भगवान मेरी मृत्यु अभी हो जाए क्योंकि अभी तो मैं मेरे पास क्षमता है आपका हरिनाम करने की हरिनाम को जप करने की Kulashekar said, if I have to wait till I'm old, my throat will be choked up with mucus and I won't be able to chant. उसने प्रार्थना की उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान यदि मुझे वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करनी पड़ गई तो वृद्धावस्था में तो मेरा कंठ है वो कार्य नहीं करेगा उसमें म्यूकस इत्यादि आ जाएगा आपका नाम कैसे ले पाऊंगा इसलिए मेरी मृत्यु अभी हो जाए जब नाम ले सकता हूँ तो इसलिए अच्छा है भगवान की मेरी मृत्यु अभी हो जाए क्योंकि अभी तो मैं आपका नाम का जप कर सकता हूँ So we have to understand how important it is to chant the holy name of the Lord. तो हम देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप करना. And the Lord is so kind; He has given us many, many names to chant. और भगवान इतने कृपालु दयालु हैं कि उन्होंने इतने इतने तरह के नाम दिए हैं उनका जप नाम जप करने के लिए sometimes we are singing the songs which are made up of all of the names of Lord Krishna कई बार हम ऐसे गीत गाते हैं भजन गाते हैं जिसमें सारे के सारे जो नाम भगवान कृष्ण के नाम हैं वो उस भजन में लिखे गए हैं we should understand there are many names of the Lord but there are different potencies in the different names. They're not all the same. हमें ये भी समझना चाहिए कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं परंतु इन सब नाम इन सब नामों में कुछ अंतर है सब में एक समान शक्ति नहीं है Just like Lord Shiva's wife, Parvati, One day she was saying to her husband, I'm going to chant the Vishnu Sahasranam. I want to chant the 1000 names of Lord Vishnu. जैसे एक बार भगवान शिव की पत्नी पार्वती माँ ने बोला कि मैं आज भगवान के भगवान विष्णु के नामों का जप करूंगी तो विष्णु सहस्त्र नाम में करूंगी but Lord Shiva his wife रमे रमे नमो रमे सहस्र नाम यम श्री राम नाम वरानिनी he told his wife No need to chant 1000 names of Vishnu, just chant the one name of Lord Rama. You get the benefit of all the 1000 names of Lord Vishnu. तो शिव जी ने पार्वती माँ को कहा कि आपको भगवान विष्णु के हजार नाम लेने की आवश्यकता नहीं है बस एक राम नाम लो उसमें हजार विष्णु के नाम अपने आप हो गए Try to understand, not all of the names are the same. There are special names like Lord Rama's name is very powerful. And even more powerful is the holy name of Lord Krishna. तो इस बात को समझने का प्रयास करें हम लोग कि सारे के सारे नाम हालांकि भगवान के हैं पर एक समान नहीं है जिस तरह भगवान राम का नाम है बहुत विशेष है और इसी तरह उससे भी अधिक प्रभावशाली है भगवान कृष्ण का नाम And it said, three names of Lord Rama is equal to one name of Lord Krishna. ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम के तीन नाम लिए और कृष्ण का एक नाम लिया तो वो समान है And so the same way, 3,000 names of Vishnu is equal to one name of Lord Krishna. तो यदि आपने एक बार भगवान कृष्ण का नाम ले लिया तो भगवान विष्णु के तीन हजार नाम लेने के बराबर हो गया So the chanting of the Hare Krishna mantra is very special, it's very powerful, it destroys all the sins. तो इसलिए जो जो हरे कृष्ण महामंत्र है बहुत विशेष है बहुत प्रभावशाली है बहुत शक्तिशाली है सारे के सारे पाप नष्ट कर देता है but we have to understand there some quality in the chanting परंतु यह भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो गुणात्मक रूप से भी अच्छा होना चाहिए hmm. Somebody may be chanting but they may be chanting what uh, not following the rules. They're committing some aparad, some offenses in the chanting. तो कोई हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप कर रहा हो परंतु वो नियमों का पालन नहीं कर रहा तो नाम अपराध भी कर रहा है वो For example, they may not be following strictly all the, the rules and regulations. उदाहरण के लिए हो सकता है कोई हरे कृष्ण हवन करने वाला जो नियम है यम नियम उनका पूर्ण रूप से पालन ना कर रहा हो And they may think that, well, I'll chant Hare Krishna, it will make up for my sins. और वो ऐसा भी सोच रहा हो कि मैं तो हरे कृष्ण हवन कर रहा हूँ तो मेरे सारे पाप बस हो गए बराबर We think, well, tonight there's party or wedding party function. There'll be a lot of good things to eat and drink. I'll go there for the function. And tomorrow anyway I'll chant Hare Krishna more to make up. तो वो सोचेगा आज तो पार्टी है कहीं शादी है चलो चलते हैं वहाँ खाना पीना जो भी है सब करेंगे और फिर कल सुबह हरे कृष्ण भवन करेंगे तो आज के सारे पाप खत्म हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे So that's not good chanting. That's offensive chanting. तो वो अच्छा जप नहीं है वो अपराध पूर्ण जप है And if we think also the names of Lord Brahma or Lord Shiva are equal to the holy name of Lord Krishna, then that's also offensive. और यदि हम सोचते हैं कि ब्रह्मा जी या शिव जी का नाम भी भगवान कृष्ण के बराबर है तो वो भी एक अपराध हो गया And if we think chanting Hare Krishna is just some karmakandi process by which we get more punya, that's also offense. और यदि हम सोचते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र भी एक कर्मकांड की विधि है इससे कुछ पुण्य इकट्ठा हो जाएगा तो ये भी नाम के प्रति अपराध हो गया the real chanting of Hare Krishna is meant for the pleasure of Krishna वास्तव में हरे कृष्ण महामद हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ सेड न हम तिष्टानी वैकुंते योगिनम हृदय शुवा नाराधा यत्र गायंती मद Lord Krishna is saying, I am not in the hearts of the yogis meditating on me. And I am not in Vaikuntha, but I am wherever my devotees like Narada are chanting my holy name. Bhagavan Shri Krishna kaha ki main yogiyon ke के mein nahi नहीं aur na hi main Vaikunth mein nivas karta करता Main to wahan rehta रहता jahan mere Narad jaise bhakt hain wo mere hari naam ko pukarte hain. Main wahan par rehta हूँ So Lord Krishna is very pleased, he's very happy when the devotee will chant his name. तो भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं प्रसन्न होते हैं जब उनका भक्त उनके नाम का जप करता है But many people may say our name, just like maybe you're driving your motorbike and the policeman stops you and he said, Let me see your license. And he said, Oh, oh, oh, Mr. Agarwal, is it? Fine, 100 rupees. Right? तो कई बार कोई सोच सकता है कि हम मोटर बाइक चला रहे हैं और पुलिस वाला पकड़ लेगा बोलेगा दिखाओ अपना लाइसेंस हम लाइसेंस दिखाएंगे बोलेगा ओ मिस्टर अग्रवाल लो आपका फाइन हो गया So he says your name, but he doesn't say the name with devotion. तो उस पुलिस वाले ने आपका नाम तो बोला मिस्टर अग्रवाल बट क्रोध में बोला किसी भक्ति भाव से नहीं बोला Sometimes we're in the school and the teacher says your name, right? And the teacher, the teacher said, but, <laughs> and the, uh, <laughs> you, the teacher won't say the name with love or devotion. You say the name, but you say your name, but he's not saying it with love. तो कई बार स्कूल में जो टीचर है वो भी हो सकता है आपका नाम बुलाए पर डांट डांटते हुए आप, आपका नाम पुकारे प्रेम से नहीं पुकारे but we want to chant the name of the Lord we want to chant it with love we to feel that to show that love for Krishna परंतु जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारते हैं तो हम प्रेम के साथ पुकारना चाहते हैं हम भगवान श्री को अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं we we all have love for krishna it's there in our hearts we just have to bring it out we have to awaken it and bring it out तो वास्तव में भगवान कृष्ण के लिए जो प्रेम है हमारे हृदय में ऑलरेडी है हमें बस उसे बाहर लाना है तो आगे and the process by which we can develop that love is by this chanting, just by joining this Sankirtan. और ये जो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में छुपा हुआ है उसको उदित करने का एक मात्र साधन है बस सरल हरे कृष्ण महामन का जप करना And it is said that the holy name will be chanted in every town and village all over the world और ऐसा कहा जाता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है हरि नाम ये हर विश्व के कोने कोने में नगर नगर गांव गांव में लिया जाएगा and now we can actually see it happening that all over the world Krishna consciousness is being propagated there are devotees going chanting and giving Krishna consciousness. और हम वास्तव में देख पा रहे हैं कि आज दुनिया के कोने-कोने में आपको लोग मिल जाएंगे जो सड़कों पर घूम रहे हैं, भक्त मिल जाएंगे और हरिनाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं. I go to some places in Russia. They're very far away. They're very remote. There's one place I go to. It's called the land of the bears. The land of the bears. Bear, bears. You know the bears yeah. and the. तो मैं रशिया में जाता हूँ प्रचार करता हूँ और रशिया के बहुत ही रिमोट एरिया हैं वहाँ पर बहुत ही वीरान सुनसान स्थान है वहाँ जाता हूँ और एक स्थान उसको बोलते हैं लैंड ऑफ बियर्स बियर्स भालू भालू भालू का स्थान Yeah, bears. You know the bear. They're very. It's very cold, Russia. You know, very cold. So the bear, they can sleep all winter. You know, they'll go in the tree and they sleep there. तो ठंडा ठंडा राष्ट्र है जैसे पोलर बियर होते हैं वो सोते रहते हैं ऐसे भालू होते हैं वहाँ पर Just like we see the dogs in the, around in, the, in towns in, in Delhi, we see a lot of dogs running around here. And so in Russia, they see bears, just like dogs. <laughs> जैसे भारत में सड़कों पे कुत्ते घूम भागते हैं उस तरह रशिया की सड़कों पे भालू भागते हुए नजर आएंगे आपको They're not usually very big, you know, smaller size. But छोटे बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे भालू होते हैं But, but the bigger ones, they'll be more in the forest. और जो बड़े भालू होते हैं वो जंगल में होते हैं Anyway, uh, this, this place where I go to in Russia, the, which is in the land of the bears, there's no road. You can't drive there. There's not. The only way you can, you have to go by flight to get there. और जिस स्थान में मैं जाता हूँ जिसके बारे में बता रहा हूँ जो भालुओं का ज- स्थान है वहाँ पर जाने के लिए सड़क नहीं है वहाँ पे जाने के लिए एकमात्र तरीका है आपको उड़कर मतलब हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से जाना होगा And it's very far away from Moscow. You know, from Moscow you have to go and it, there's Siberia, and then after Siberia you keep going and you go almost all the way to Alaska. <laughs> You- but you're still in Russia. और बहुत दूर है मॉस्को से बहुत दूर मॉस्को से दूर जाएंगे साइबेरिया जाएंगे और साइबेरिया से बहुत दूर जैसे अलास्का ही पहुंच गए आप इतना दूर है वहां से वो So we have devotees there. This place is called Kamchatka. Kamchatka. It's a city called, it's a, it's a town, uh, it's not a city, it's a town. Kamchatka, a population maybe about 100,000 or more people. And we have a temple there. और ये कमचक्का नाम का एक स्थान है छोटा सा कस्बा बस एक लाख लोग की आबादी होगी और वहां पे भी हमारा मंदिर है And people are coming, and we have also a little restaurant, and people like prasadam. They even, although Russian people, they're very fond of meat, they also like prasadam. और वहाँ पे लोग आते हैं उस मंदिर में आते हैं वहाँ छोटा सा रेस्टोरेंट भी है और हालांकि रशियन लोग तो मीट खाते हैं परंतु वहाँ पर आते हैं और प्रसाद पाते हैं So we try to distribute Krishna consciousness everywhere. तो हम इस कृष्ण भक्ति का प्रचार हर जगह पे करते हैं They say that the China people they will eat everything. anything which flies in the sky, anything which walks on the land, and anything which swims in the sea. तो ऐसा कहा जाता है चीनी लोगों के बारे में चाइना के लोग हैं वो कुछ भी खा सकते हैं कोई भी चीज़ जो हवा में उड़ती है कोई भी चीज़ जो सड़क पृथ्वी पर चलती है कोई भी चीज़ जो जल में होती है चीनी लोग कुछ भी खा सकते हैं But they're also chanting Hare Krishna. पर उनमें से भी कई लोग अब हरे कृष्ण महामन का जप करें हरी बोल not, not everyone, सब तो नहीं कर रहे but we have to start somewhere, you know. We, we get, we get a few people, gradually, gradually, more and more people chant. परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुरुआत तो होती है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो चीन में भी अब कुछ लोग तो हरे कृष्ण ब्राह्मण का जप करते हैं Just like I came here in India 1975 and I was in Delhi. We had a little house in Bengali market, a very small center. And we had the deity Radha Parthasarati. जैसे मैं 1975 में जब भारत आया तो दिल्ली में बंगाली मार्केट में छोटे से घर में मंदिर होता था और राधा पार्थसारथी विग्रह थे So we were just beginning the Hare Krishna movement. तो हम यहाँ पर दिल्ली में जो हरे कृष्ण आंदोलन है बस उसका आरंभ मात्र ही कर रहे थे Actually, the, the temple in Delhi, it began, it happened, Srila Prabhupada came to India in 1970 or 71 with some devotees from America. And they were traveling, going to different places in India to do programs. तो वास्तव में दिल्ली का मंदिर भी कैसे आरंभ हुआ शिला प्रभुपाद 1970 या इकहत्तर में भारत आए थे और वो अपने कुछ विदेशी अमेरिकी भक्तों के साथ भारत के अलग अलग जगहों पे जा रहे थे स्थानों पे जा रहे थे और कुछ प्रोग्राम कर रहे थे प्रचार के कार्यक्रम कर रहे थे so the train pass through New Delhi train station और जिस रेलगाड़ी में थे वो रेलगाड़ी नई दिल्ली स्टेशन पर रुकी and one man came and he saw this Srila Prabhupada and he began to speak to him और एक व्यक्ति है उसने प्रभुपाद जी को देखा और आके प्रभुपाद जी से बात करना आरंभ कर दिया and he said to Prabhupada he said Why don't you have a temple here in Delhi? तो उसने बोला कि स्वामी जी आप दिल्ली में क्यों नहीं एक मंदिर बनाते And the man said, They can come and stay at my house. I will accommodate the, your devotees. तो उस व्यक्ति ने बोला कि आपके भक्त मेरे पास कुछ दिन आके रह सकते हैं मैं अपने घर में उनको स्थान दे दूंगा रहने के लिए So Prabhupada was sitting with a few devotees, all Americans, and he turned to the devotee sitting next to him and he said, You should you get off here and you take some people, take two or three devotees with you and you try to preach here in Delhi. तो जब ये बात हुई तो प्रभुपाद जी रेलगाड़ी में जो साथ में भक्त बैठे थे तो प्रभुपाद जी ने अपने साथ बैठे भक्त को बोला कि तुम अभी रेलगाड़ी से उतर जाओ और साथ में दो भक्त और ले जाओ और यहाँ पे प्रचार करना आरंभ करो And then Prabhupada said, here's 50 rupees to get you started. और प्रभुपाद जी ने बोला ये पचास रुपए तुम्हारे तो पास यहाँ उतर जाओ और अपना सेवा शुरू करो And in this way, the Delhi yatra began. और फिर इस तरह से दिल्ली का जो प्रचार है वो आरंभ हुआ हरि बोल And now you have 17, is it 14 or 17 temples in Delhi? <laughs> Yeah, now you have so many temples everywhere, so many preaching going on all over Delhi. और अब दिल्ली में करीब चौदह या सत्रह मंदिर हैं और अधिक से अधिक बहुत अधिक प्रचार हो रहा है But it takes time. We have to, it is it's not that immediately everything happens. We have to chant, we have to preach, and gradually, gradually, the temples come and devotees come more and more. और ये सब एक क्षण भर में नहीं होगा इसके लिए हमें खुद हरि नाम का जप करना पड़ेगा प्रचार करना पड़ेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा लोग आएंगे जुड़ेंगे भक्त बनेंगे Sometimes I go to a town and people will say, oh, where's your temple here? I say, no, we don't have a temple yet. तो कभी मैं प्रचार में जाता हूँ किसी छोटे शहर में तो लोग बोलते हैं कि आपका यहाँ पर कहाँ मंदिर है तो मैं बोलता हूँ अभी तो यहाँ मंदिर नहीं है Then they say, what are you doing here? You don't have a temple. I say, first the devotee has to come. And then when the devotee comes, then they start to make the temple. तो वो कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं मंदिर तो है नहीं तो आप क्या कर रहे हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि पहले भक्त को आना होगा भक्त आएगा फिर उसके बाद यहाँ मंदिर भी आएगा it's not the temple is there and all then all the you know first it takes the devotees to come to put the temple to establish the temple तो ऐसा नहीं है कि मंदिर है और फिर भक्त आते हैं भक्त चाहिए भक्त आते हैं वो इकट्ठे होते हैं और फिर मंदिर आता है and with the temple then more devotees come and with more devotees then we can make more temples और फिर जब मंदिर होता है तो और भक्त बनते हैं और जब और भक्त बनते हैं तो और अधिक मंदिर बनते हैं so Srila Prabhupada said in Delhi we should have a temple at every marketplace तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि दिल्ली की हर मार्केट में हमारा मंदिर होना चाहिए so we need all your help तो इसलिए हमें आप सबकी सहायता की आवश्यकता है right? you're the devotees you have to you have to help us to preach, to establish all of these temples, and to distribute the message of the holy name. तो आप सब भक्त हैं तो आप सब जुड़िए प्रचार में और आप प्रयास करिए मंदिर जगह जगह पे हो You can see this Krishna consciousness is very easy, very joyful, very natural. तो आप देख सकते हैं जो कृष्ण भक्ति है ये बहुत सरल है बहुत आनंद और सुख देने वाली है And it doesn't even cost you anything. और इसमें कुछ भी लागत नहीं है Other processes, you have to, you get so many pains and so many aches. If you do yoga, you get so many aches and pains. और जो प्रणालियां हैं उसमें कुछ ना कुछ कष्ट हैं अब योगा करेंगे तो कभी यहाँ दर्द हो जाएगा कभी वहाँ दर्द हो जाएगा And if you do the gyan, you have to study so many books, you have to learn so much the language and so much philosophy. और यदि आप ज्ञान की शरण लेंगे तो आपको इतनी इतना अधिक पढ़ना पड़ेगा इतना अधिक सिद्धांत समझना पड़ेगा But Krishna consciousness is very simple. You just simply chant this Hare Krishna mantra, just read this Bhagavad Gita, and everything is revealed. और कृष्ण भक्ति इतनी सरल है बस आपको हरे कृष्ण ब्राह्मण का जप करना है भगवत गीता का अध्ययन करना है और सब कुछ आपके सामने प्रकट हो जाएगा साक्षात्कार हो जाएगा prasadam is also very important you have to have nice prasadam और साथ के साथ प्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण है अच्छा प्रसाद भी होना चाहिए So we use the tongue. We use the tongue to chant and to taste प्रसादम तो हम जिह्वा का उपयोग करते हैं हरिनाम का जप करने के लिए और प्रसाद का आस्वादन करने के लिए And we use the ears to hear the holy name. और हम कर्णों का प्रयोग करते हैं हरि नाम को श्रवण करने के लिए so, Every one of you, you all have your ears, you have your tongue, you just have to do these things. You have to chant and you have to hear. तो आप सब लोग हैं आपकी जिवा भी है कान भी है बस आपको यही करना है आपको हरिनाम का जप करना है और हरिनाम के जप को सुनना है Just like Srila Prabhupada, he met his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. He met him in, first of all, they met in Calcutta in 1922, and then later on they met again in Allahabad, Prayagraj, in 1933. जैसे शिला प्रभुपाद हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पहले 1922 में कलकत्ता मिले और फिर 1935 में अ, प्रयागराज में मिले इलाहाबाद में मिले So 100 years ago, this year, this is 2022, so 100 years ago, Prabhupada met his spiritual master first in Calcutta. तो ये 20-22 चल रहा है, तो 1922, पूरा 100 साल पहले प्रभुपाद जी कलकत्ता में अपने गुरु महाराज को पहली बार मिले and then it was 11 years later 33 in Allahabad he met Bhakti Siddhanta again at that time he got initiation और 11 साल बाद 1933 में अलाहाबाद में वो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर को दोबारा मिले और उन्होंने दीक्षा ली so when he came for initiation Srila Bhaktisiddhanta Sarasati said, he said, oh yes, I have noted this man. He likes to hear. तो जब वो दीक्षा के लिए आए तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि हाँ मैं इस भक्त को पहचानता हूँ इनको श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है He does not go away. वो उठ कर नहीं जाता You know, sometimes we sit and we're talking and we'll see people get up and go away. They don't like to hear too much. जैसे कई बार प्रवचन चल रहा होता है तो कुछ लोग हैं वो बातचीत कर रहे होते हैं या कुछ लोग उठ जाते हैं चले जाते हैं उनको ज्यादा सुनना अच्छा नहीं लगता but those people who are more serious they want they will stay they want to hear because they know it's very helpful for them परंतु जो लोग अधिक निष्ठावान हैं सीरियस हैं भक्ति के लिए उनको पता है श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है इसलिए वो बैठते हैं श्रवण करते हैं so the hearing is the beginning we hear and then we should chant we should repeat what we hear तो हियर um, श्रवण से आरंभ होता है हम सबसे पहले श्रवण करते हैं और फिर जो श्रवण किया है उसी का उच्चारण करते हैं this is the foundation of the bhakti yoga process shravanam and kirtan all in relation to Lord Vishnu और कृष्णा तो भक्ति योग की यही नींव है श्रवण और कीर्तन और सारा का सारा श्रवण कीर्तन विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए the spiritual teacher Srila Prabhupada has put the seed of devotion into your hearts. तो हम हम सबके आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद उन सब ने जो भक्ति का बीज है वो आप सबके हृदय में अ, उगा दिया है The seed is planted there in the heart. Now you have to water that seed to allow the seed to grow, to flourish. तो जो भक्ति का बीज है आपके हृदय में प्रभुपाद जी ने पहले से ही डाल दिया है अब उस बीज को आगे हरा भरा पौधा करने के लिए उसका सिंचन करना पड़ेगा श्रवण कीर्तन के माध्यम से And when the seed flourishes, begins to grow, it will go, grow more and more, it will produce flowers and fruits. और जब ये पौधा हरा भरा होगा और बड़ा होगा तो उसमें पुष्प निकलेंगे फल निकलेंगे So the fruit we want to cultivate is prem, love of love for God. और जो फल हम उगाना चाहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं वो है कृष्ण प्रेम The goal of life is to develop love for God. हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को उदित करना We have fallen into the illusion of the material body. हम we've forgotten Krishna. हम इस भौतिक देह के भ्रम में पड़ गए हैं और हमने भगवान कृष्ण को भुला दिया है So when we start to chant Hare Krishna, then that's the awakening of our spiritual consciousness. तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू करते हैं आरंभ करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक चेतना का आरंभ होता है उदित उदय होता है start to under you beginning your path back home back to the spiritual world Hare Krishna mahamantra करने के माध्यम से आपने जो मार्ग है भगवत धाम जाने का वो तैयार कर लिया है आरंभ कर दिया है So we will ask, are there any questions? तो अभी हम पूछना चाहेंगे कुछ प्रश्न है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं how many of you are chanting आप ऐसे कितने लोग हरिनाम का जप करते हैं हरे कृष्ण रामन का oh good many of you yeah very nice how many are doing 16 rounds कितने लोग 16 वाला का जप करते हैं ओके क्वाइट अ या हाउ मेनी आर इनिशिएटेड कितने लोग दीक्षित हैं यहाँ पर Okay, up here. Yes, Prabhu. Uh, Hare Krishna Maharaji, thank you for so much uh, nectar, nectarian lecture and realized philosophy. Uh, Maharaj, my question is that uh, uh we hear so much uh, time that material world is miserable. There are so many problems are here, but still our desire to do sense, sense is so strong that even after so much hearing, we, we can't give up our, our strong desire to sense gratification. So how to overcome this in spite of living in ashram or in devotee community, inside we have maintained a strong cherished desire for to gratify our senses. Please guide us Maharaj, so how to how, how, to conquer over desire. Sense gratification. Yes. Yes, how to, conquer over material desire. The mind's demands, the material desires. We have to understand that is due to our conditioning. We are called Nitya Buddhas, we're eternally conditioned souls. तो ये प्रश्न ये है कि हमारी जो इच्छा भौतिक सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है वो कैसे जाएगी तो महाराज ने बताया हमें समझना होगा कि हम नित्य बद्ध जीव हैं हम अनंत काल से यहीं पर बंधे हुए हैं नित्य बड़ा in the sense that we have been in this material world a very long time कहने का अर्थ है कि इस भौतिक संसार में हम बहुत बहुत लंबे समय से हैं And for many lifetimes, we've been associating with the material energy and trying to enjoy it, trying to exploit it. और बहुत बहुत अधिक जन्मों से हम इस भौतिक प्रकृति का शोषण करते आए हैं और उसका सुख भोगने का प्रयास करते आए हैं and then we come to this human form of life it's a very good great fortune to get the human form of life और फिर हमारा बहुत अधिक सौभाग्य होता है जब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है and it's even more fortunate to be born in Bharatvarsha और उससे भी अधिक अधिक सौभाग्य है भारतवर्ष में जन्म लेना but still we have desires material conditioning is there due to our previous lives, due to previous association. परंतु फिर भी भौतिक सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि हम काफी समय से बंधे हुए हैं पिछले जन्मों से हम यही भौतिक सुविधा के पीछे भागते रहे हैं सुख के पीछे So, how to conquer over these material desires? How to remove these material desires? तो इन भौतिक इच्छाओं के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें कैसे उनको हटाएं Just like there was this one devotee, he came to Chaitanya Mahaprabhu and he said, You know, I'm in family life, I'm very fallen, how can I make advancement? जैसे एक भक्त एक व्यक्ति था वो चैतन्य महाप्रभु के पास आया और बोला मैं तो गृहस्थ हूँ मैं घर में रहता हूँ बहुत पतित हूँ मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ भक्ति में So Mahaprabhu told him, You have to constantly chant the holy name and serve the devotees. तो महाप्रभु ने कहा आपको निरंतर हरिनाम का जप करना है और भक्तों की सेवा करनी है Those two things very powerful. ये दोनों चीजें बहुत शक्तिशाली हैं The chanting of the holy name, constant chanting of the holy name. तो हरे कृष्ण भगवान का जप निरंतर रूप से and giving service to the devotees. और वैष्णवों की सेवा करना So then he asked Mahaprabhu, how can I recognize who's a devotee? और फिर उसने पूछा महाप्रभु से महाप्रभु मैं कैसे पहचानू कौन है भक्त कौन है वैष्णव so sometimes we think well devotee you have a shikha right you should have a shikha और maybe has tulsi mala has a tilak तो कई बार हम सोचते हैं कि भक्त कौन होगा अच्छा भक्त जिसकी शिखा होगी कंठी माला होगा तिलक होगा वो भक्त है बट Mahaprabhu said Anybody who chants the holy name one time, he is considered a devotee. पर महाप्रभु ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक बार भी हरि नाम का जप करता है वो भक्त है Now that doesn't mean you should just chant one time. इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप एक ही बार हरि नाम करेंगे That's the beginning. वो आरंभ है The be in the beginning you chant a little, but gradually have to increase. आरंभ में एक ही बार करते हैं पर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा You have to chant regularly. और फिर आपको नियमित रूप से जप करना है And gradually you have to chant so much that people simply by seeing you, you make other people chant. और क्रमशः करते करते आपको इतना आगे बढ़ना है कि आपको देखने मात्र से दूसरे लोग हरि नाम का जप करना आरंभ so we conquer over material desires by engaging in the service of Krishna तो हम भौतिक इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने से specially by chanting the holy name and giving service to the devotee विशेष रूप से हरि का जप करने से और भक्तों की सेवा करने से we have to get the mercy of the devotees हमें भक्तों की कृपा की आवश्यकता है And you serve the devotee, say, Mahatsevam Dwara Mahur Vimuktes. By serving the Mahatmas, opens the doors to liberation. Mahatmaon ki seva karne se, jo mukti ke द्वार हैं वो खुल जाते हैं So this, this, it's, that's one very powerful process to help us get free of material desires. To ye ek bahut shaktishali pranali hai, bhautik ichhaon ke upar vijay prapt karne ki. It's also very powerful when we give up everything material for the service of Krishna. और दूसरा एक और चीज है कि जो भी भौतिक चीज है उसको हम छोड़ देते हैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए Just like if you want to make spiritual advancement, then one way you can do it is take all your money and put it in the donation box. जैसे आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि जितना धन आपके पास है वो लीजिए और दान पात्र में डाल दीजिए right? you have no money left for maya. तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा माया के लिए no money left for material sense gratification तो भौतिक सुविधा का भोग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास so that's one way of making spiritual advancement तो ये भी एक और तरीका है आध्यात्मिक उन्नति करने का but specially we say, give service to serve the dev- by serving the devotees, you will please them. They will bless you with spiritual advancement. परंतु विशेष रूप से जब हम भक्तों वैष्णवों की सेवा करते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं और फिर उसके माध्यम से हमारी भक्ति में उन्नति होती है Just like when there's a fire in the forest, then the fire in the forest will burn all the snakes. जैसे जब जंगल में आग लगती है तो आग जंगल के सारे सांपों को जला देती है Because snakes don't have any legs, right? They're just crawling on the ground. So when there's a fire, all the snakes are burned. क्योंकि सर्प सांप की टांगे नहीं होती वो बस जमीन के ऊपर होता है जब आग लगती है तो सारे सांप जल जाते हैं So when there's a fire of Krishna consciousness, it will burn all the snake of material desire. तो जब कृष्ण भक्ति की अग्नि होती है तो वो जो भी भौतिक इच्छाओं के सर्प होते हैं उनको जलाकर रख देती है so you have to do devotional service like a blazing fire तो आपको जलती हुई अग्नि के समान कृष्ण भक्ति करनी है and that way you extinguish all this material desire और उसके माध्यम से भौतिक इच्छाओं से ऊपर से ऊपर निकल सकते हैं आप yes prabhu you have a question mic mic Hare Krishna prabhu ji prabhu ji मेरा आपसे प्रश्न है कि इस भौतिक जगत में हम इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते रहते हैं हम हमारा मन जो है वो विचलित होता है और हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं उससे बचना चाहते हैं लेकिन ना चाहते हुए भी हम आ, आ, ऐसे कर्म कर देते हैं जो नहीं करना चाहते तो उनसे बचने का क्या तरीका है Maharaj question is that sometimes we that what we are going to do is wrong still we end up doing those wrong things so what how should we stop ourselves from committing these और doing these sinful activities Well, this question is asked in the Bhagavad Gita by Arjuna to Krishna. He says to Krishna, Lord Krishna, he said, why do we do sinful activities, even unwilling, as if engaged by force? तो यही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्या क्या है भगवान को ऐसा लगता है कि शक्ति हमारे पीछे पड़ी है और हमसे बलपूर्वक पाप कार्य कराते So Lord Krishna replied, It is lust only, O Arjuna. which is the all-devouring sinful enemy, which burns like fire and is never satisfied. तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ये काम है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता जलती हुई अग्नि की समान है कभी भी संतुष्ट नहीं होता And then Lord Krishna goes on to explain how that lust can be in the senses, it can be in the mind, it can be in the intelligence. और फिर भगवान समझाते हैं कि किस उपासना हमारी इंद्रियों में हो सकती है मन में हो सकती है बुद्धि में हो सकती है and in order to get rid of that lust you have to count you have to regulate the senses and cultivate spiritual knowledge और इस काम वासना से ऊपर उठने के लिए sorry madam regulate the senses तो हमें अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करना पड़ेगा नियम लगाने पड़ेंगे इंद्रियों के ऊपर एंड स्पिरिचुअल नॉलेज और आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको अनुशीलन करना पड़ेगा उसका दिस वो help you to conquer over that lust this enemy तो उसके माध्यम से जो काम वासना रूपी शत्रु है इसके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे and lust that lust can be changed to love to और ये जो काम वासना है ये प्रेम में परिवर्तित की जा सकती है hmm. so that's what we want to do. और यही हम सब करना चाहते हैं वास्तव में प्रभु जी मेरा एक प्रश्न और था आपसे आपके जीवन में आध्यात्मिक जन्म कैसे हुआ मतलब आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया हरे कृष्णा तो महाराज जी को कृपया महाराज कहकर संबोधित करें तो Maharaj the question is that How can you please tell us your personal experience how did you get connected into Krishna how did you come into Krishna consciousness in this lifetime Well, I started to chant and I read the books. तो मैंने हरिनाम करने का जब हरिनाम करना आरंभ किया और बुक्स पढ़ी We all come to Krishna consciousness usually that way. We begin chanting and we read. I got a book and I started to chant and then I started going to temple. तो हम सब इसी तरह आते हैं मैंने हरिनाम का जप करना करना आरंभ किया मुझे एक पुस्तक मिली मैंने पुस्तक पढ़ी और फिर भक्तों से मिला और मंदिर में गया and go to the temple and they would engage me in service. और मंदिर में गया और वहां पे उन्होंने मुझे सेवा में लगा लिया ओके या yes prabhu Hare Krishna Maharaj Maharaj being an householder sometimes on home front or on professional front, some unwanted things happens and which affects me uh, mentally also. And over a period of time, that start affecting my sadhana also. Please guide me that how should I protect my sadhana from such things which, which will always happen, I know that. But how to protect my sadhana from uh, these things affecting that, uh, that goes down. तो प्रश्न है कि महाराज कभी पारिवारिक जीवन में या व्यवसाय इत्यादि में आ, कुछ समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का प्रभाव इतना होता है कि मेरी साधना के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो कैसे इस समस्याएं तो हमेशा रहेंगी पर अपनी साधना को कैसे बचा सकता हूँ किसी माता जी से रिक्वेस्ट है बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं उनको प्लीज चुप कराएं Yes, well, that's there for everyone. We have difficulties, different things go wrong. Sometimes, you know, you get sick, you're not able to do the sadhana the same. But you have to have that some determination to go on despite the difficulties. तो ये तो हम सबके साथ होता है कुछ ना कुछ समस्याएं कभी न कभी रहती हैं परंतु फिर भी हमें अपनी साधना को बनाकर रखना है तो उसके लिए दृढ़ता होनी चाहिए ताकि समस्याएं रहें but Maharaj with that determination what happens that we we I continue to do the things I continue to do my sadhana but what you said that uh, there should be a quality when what we do and that quality goes down that is that that i'm not able to maintain over uh, in that duration तो महाराज अ, साधना तो किसी तरह चलती रहती है परंतु जैसे आपने बताया था क्वालिटी तो क्वालिटी नहीं रहती उस टाइम साधना की गुणात्मक रूप से नीचे चली जाती है तो क्या करना चाहिए उसके लिए Yes, sometimes the quality will go down, but you keep doing the sadhana. And after some time, then you can pick up the quality again. The quality goes down, but it doesn't have to stay down. You have to pick it up. You understand the quality is not so good. You have to do something about it. You have to put more effort into it so that you bring the quality up again. You don't allow the quality to remain down. हाँ ठीक है कई बार ऐसे हो सकता है कि क्वालिटी नीचे चली जाए परंतु फिर भी आप साधना में लगे रहिए साधना छोड़िए मत साधना में लगे रहिए और इस बात को भी पहचानिए कि मेरी क्वालिटी नीचे चली गई है तो नीचे ही नहीं रहनी चाहिए और अधिक प्रयास करिए ताकि धीरे धीरे आपकी क्वालिटी फिर से वापस आ सके पड़ सके just like sometimes you know we have festival we have Radha Janmashtami big festival and proper we are suppose the next day so so many things to be done so much service So all the devotees who are staying here, they're doing service, they're all busy, their sadhana is going to be affected. जैसे उदाहरण के लिए जन्माष्टमी का बड़ा बहुत बड़ा उत्सव होता है उसके अगले ही दिन शिला प्रभुपात की व्यास पूजा होती है और इतना बड़ा उत्सव है इतनी सेवाएं हैं सब भक्त पूरा दिन व्यस्त रहते हैं सेवाओं में तो स्वाभाविक है कि उन दो दिनों में तो साधना उतनी अच्छी नहीं हो पाती so many things you But as soon as Janmashtami is over, then you get back into the sadhana again and pick up the sadhana. परंतु जब जन्माष्टमी या ये दोनों पर्व समाप्त हो जाएं, तो फिर आप दोबारा से अपनी साधना की क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयास करिए You don't allow yourself to remain in a fallen condition. तो अपने आप को वो जो नीचे का धरातल है वहीं पर नहीं रहने दें फिर दोबारा उठाएं अपने आप को hmm. You have to pick up again and keep going. अपने आप को दोबारा उठाएं और आगे चलते रहें mm-hmm. हरे कृष्ण महाराज जी क्या क्या संबोधित करिए हरे कृष्ण Uh, Guruji, uh, I have just started reading the uh, Bhagavad Gita. So it brings, to me, brings me to the question, like what is the purpose of my life? Why I am doing this and like the things which are happening to me every day, it's haphazard. So what is the purpose of my life? तो मानव जी मैंने भगवत गीता पढ़ना आरंभ किया है और मैं उसको पढ़कर ये सोच रहा हूँ कि वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है जो मैं कर रहा हूँ वो तो बस ऐसे ही है तो जीवन का लक्ष्य क्या है वास्तव में Yes, purpose of life is first of all you have to understand who you are. Who am I? That's the first thing. You should want to understand who you who is your actual identity. We should understand I am not the body, but I'm a soul within the body. So that's the first thing you want to understand. You Good. want to know clearly your identity. And then you want to go on and understand who is God. तो जीवन का लक्ष्य है सबसे पहले इस बात को समझना कि मैं हूं कौन मैं कौन हूं मेरा अस्तित्व क्या है मैं और शरीर इसमें क्या अंतर है इस बात को समझना और फिर ये बात समझने के बाद आगे जानना और फिर भग, ये जानना कि भगवान कौन है So this is the beginning of self-realization. तो आत्म साक्षात्कार का ये आरंभ है The Vedanta Sutra says atato brahma jignasa that now you're in the human form of life you should understand what is matter and what is spirit तो वेदांत सूत्र में कहा गया है कि अब आपको ये समझना चाहिए कि भौतिक पदार्थ और आत्मा में क्या अंतर है So this this is the purpose of life, to, for inquiry, for investigation, to understand who I am. And you should think about where are you going in your next life. तो ये है जीवन का लक्ष्य समझना मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और अगले जीवन में कहाँ जाने वाला हूँ ये सब समझना Where do you want to go in your next life? Where do you want to be? हम आप कहाँ जाना चाहते हो अगले जीवन में कहाँ जाना चाहते हो क्या Some, लक्ष्य है some people want to go to higher planets, go to the heavenly planets. कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं Oh, everybody's very beautiful there in the higher planets. There's so much opulence. ओ वहाँ तो बहुत ऐश्वर्य है सब बहुत सुंदर हैं तो कुछ लोग वहाँ जाना चाहते हैं You can go there, you can live a long time and you have a lot of enjoyment. तो आप वहाँ जा सकते हो लंबा जीवन जी सकते हो बहुत भौतिक सुख भोग But, सकते हो it, but it's all temporary, you cannot stay there forever. परंतु वो भी शाश्वत नहीं है वहाँ पर भी सदैव के लिए नहीं रह सकते आप स्वर्ग में भी So we should think about where can I go where I can stay forever. तो इसलिए ये प्रश्न होना चाहिए कि कहाँ कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर जाऊं जहाँ सदैव के लिए रह सकूं How can I get free of birth and death? जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ So this is the Bhagavad Gita. It's uh, teaching us these things. तो भगवत गीता इन्हीं सब के बारे में शिक्षा हम हमें दे रही है So you read the Bhagavad Gita carefully, you understand, you get the answers to all these questions. तो आप श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान पूर्वक पढ़िए और आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे स्पष्ट मिल जाएंगे And if you don't understand anything, you come here and we will be happy to tell you. और जब आप जो भी समझ नहीं आता आप यहाँ पर आइए और भक्तों से चर्चा कीजिए आपको आपको और सम, समझ आ जाएगा every day we are speaking on Bhagavad Gita हर रोज हम लोग भगवद गीता के ऊपर यहाँ पे चर्चा करते हैं Hare Krishna Maharaji. Maharaji on your right. Right. Yes, here. Maharaji, my, my question is how to increase our love and interest for chanting? can? How to increase our love for chanting? <laughs> By more chanting. yes, you have to do more chanting, then you get more taste for the chanting, more love. तो हरिनाम के प्रति प्रेम आप बढ़ा सकते हैं और अधिक हरिनाम करने से Are there any rules for chanting? Well, actually in Chikshastikam, Lord Chaitanya said, there are no hard and fast rules in chanting the holy name. वास्तव में हरिनाम में कोई चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत बड़े-बड़े नियम नहीं हैं. Are there any basic rules that one has to follow? Basic rules one has to follow? Well, I said there's no hard and fast rules. Generally, you know, of course, if you want to chant better or with better quality, then certainly it helps. If you're a vegetarian, we don't eat meat, fish and eggs, and we don't take intoxicants or gamble like that These things help us to improve the quality of our chanting. If we live a life without a lot of sinful habits, bad habits, the bad habits affect our heart and they affect our taste for the holy name. तो हरिनाम का जप करने के लिए कोई बड़े बड़े नियम नहीं है हरिनाम तो कोई भी कर सकता है पर यदि आप और अच्छे तरीके से हरिनाम कर सक- करना चाहते हैं तो सहायक होगा यदि आप अ, मांस मांस अंडा इत्यादि ना खाते हों मदिरा पान ना करते हों जुआ ना खेलते हों तो स्वच्छ स्वभाव के हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप परिणाम और अच्छा कर पाएंगे Hare Krishna prabhu ji my name is Mukesh Akbar prabhu ji I want to ask like you have to renunciate in order to get love of Shri Krishna like if you are in a family Then we have got moha, moha with the family members, moha with our relatives, and then we get into the material world again by being associated with our family members, society, and our relatives. So the renunciation is the uh, solution for the uh, param bhakti of uh, Lord Krishna or by remaining associated with our family and the society by chanting the uh, Mahamantra, we can be as good a devotee as a renunciacy is. तो uh, प्रश्न यह है कि महाराज uh, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या सब कुछ छोड़ना आवश्यक है क्योंकि हमारा तो मोह होता है परिवार में रहते हैं परिवार वालों से संबंधियों से मोह होता है और आपने बताया उस मोह के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ता है तो क्या ये सब त्यागना आवश्यक है या घर में रह के और हरिनाम करके भी वैसा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जैसा किसी त्यागी ने प्राप्त किया हो you don't have but you have to renounce mood of sense gratification आपको परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है परिवार को नहीं त्यागना पर आपको त्यागना है भौतिक इंद्र तृप्ति का जो मूड है उसको त्यागना है you stay in whatever position you are in and hear about Krishna in the association of devotees. आप जिस भी परिस्थिति में हैं संसार में जीवन में वहीं रहिए पर भक्तों के संग में रह के भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करिए The Mahajans are all, well, there, there are 12 authorities on devotional service. We call them the Mahajans. And from the Mahajans, we see half of them are in family life. तो जो बारह महाजन बताए गए हैं जो कि भक्ति के बारे में अधिक से अधिक अपने जीवन से शिक्षा देते हैं उसमें से आधे तो वास्तव में गृहस्थ हैं Lord Shiva is a param Vaishnava. He is a great devotee. He's in family life. शिव जी परम वैष्णव हैं सबसे बड़े भक्त हैं पर वो तो महाराज जनक is a great devotee. He was in family life. जनक महाराज भी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं वो परिवार में रहते थे hmm. Lord Brahma is in family life. ब्रह्मा जी भी गृहस्थ हैं देर ऑल ग्रेट डिवोटीज तो ये सब भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं so you don't need to leave the but you if you are in the family life thinking that you are the centre of the family the idea is you have to put Krishna in the centre of the family तो परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है पर परिवार में रहते हुए ये सोचना कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या मैं सेंटर हूँ परिवार का वो छोड़ना है कृष्ण को केंद्र बिंदु बना लीजिए परिवार का you have to see how your family members also is being part of Krishna तो आपको अपने परिवार के सदस्यों को भी भगवान कृष्ण कृष्ण के अंश के रूप में देखना होगा and as a family you come together and worship Krishna और आप परिवार के सब लोग इकट्ठे होइए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए you make Krishna the proprietor of your home Krishna को अपने घर का मालिक बना दीजिए and you worship krishna there aur krishna ki wahan par puja kariye whatever food is cooked it's cooked for the pleasure of krishna jo bhi khan not for us जो भी वहाँ भोजन बनाया जाए वो भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए होना चाहिए उनको भोग लगना चाहिए हमारे आनंद के लिए नहीं so like that we we can remain at home but make the home krishna conscious तो उस तरह से आप घर में रहिए पर घर को कृष्ण भक्ति का केंद्र बना लीजिए All right. Okay, no और more questions. Question. Thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. Jai. His Holiness Bhakti Vigmanashana Singh Swami Maharaj ji ki jai. Srila Prabhupada ki. Samad Gaur Bhakta Vind ki jai. तो महाराज जी का प्लीज़ बैठे रहिए अभी दो मिनट एक मिनट के लिए प्लीज़ बैठिए सब लोग अभी तो बहुत सुंदर कथा थी और उसके माध्यम से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सबकी भक्ति आपके प्रश्नों से भी देखा कि आप सबको कई तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई और भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली तो महाराज की बहुत विशेषता है और विशेष अनुकंपा है कि महाराज यहाँ पर आए और इतना सुंदर आशीर्वचन दिया तो महाराज श्री का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और महाराज के इन कथनों से यही हम प्रेरणा लेंगे कि जो भक्त पहले से हरिनाम कर रहे हैं वो महाराज ने बताया गुणात्मक रूप से हरिनाम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए वास्तव में वही कृतज्ञता है महाराज के प्रति असली कि whatever you have learn from you Maharaj we I was just saying uh, we, it will be really meaningful for us if uh, inspired by your wonderful uh, session, we all take a pledge that we try to improve our quality of chanting. And those of you who have not been chanting, please start chanting. aap mein se jo bhi naye log aaye jap nahi kar rahe yahan par kuch aaye hain to aap harinam karne ka jap aarambh kariye aur uske madhyam se hum sab maharaj ki kripa se भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं तो एक बार फिर से महाराज जी का धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और आप सबके लिए एक शुभ सूचना है कि महाराज आज इस कार्यक्रम के बाद यहीं रुकने वाले हैं यहीं निवास करने वाले हैं इसी श्री राधा गोविंद धाम में और आप सब आमंत्रित हैं कल का बहुत ही विशेष दिवस है एकादशी तो कहते हैं एकादशी की तिथि इतनी महत्वपूर्ण है कि उसमें भक्ति के लिए कुछ भी कार्य किया जाए तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं और वो भी ऐसे महान संत साधु आए हैं उनसे श्रवण करने का लाभ मिल जाए उनका दर्शन करने का लाभ मिल जाए उनके साथ बैठ के हरिणाम करने का लाभ मिल जाए तो हम सोचिए कल के दिन भक्ति में कितना और अधिक आगे बढ़ पाएंगे तो कौन कौन भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी प्रभु का प्रश्न था परिवार नहीं छोड़ना पल कर एकादशी के दिन सुबह आने का प्रयास करिए साढ़े चार बजे मंगल आरती है उसके बाद साढ़े पाँच से साढ़े सात जप है साढ़े सात दर्शन आरती और गुरु पूजा है और फिर आठ बजे महाराज जी का फिर से प्रवचन रहेगा तो पूरा लाभ उठाइए और अभी भी प्रसाद है आप सबके लिए गीता भवन में और कल भी मॉर्निंग लक्ष्य के बाद प्रसाद रहेगा thank you very much Hare Krishna भक्ति विघ्नाश नरसिंह स्वाई महाराज जी के Ji ki Srila हरे कृष्ण महामंत्र की समित गौर भक्त वृंद की हिताय गौर पे बनंदे thank you very much Hare Krishna